ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೆಳಗಿನ ವಂದನೆಗಳು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಲಿ ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ದಿನವನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಪ್ರವಾದಿ ಏಷಾಯನ ಬರೆದಂತಹ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ ಅರವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಈ ಸಂವೇದನೆ ಅವಧಿಗಳನ್ನ ಪ್ರವಾದಿ ಏಷಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಪುಸ್ತಕ ಅರವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಒಂದು ಕುಲವಾಗುವುದು ಅಲ್ಪನಿಂದ ಬಲವಾದ ಜನಾಂಗವಾಗುವುದು ಯಹೋನೆಂಬ ನಾನು ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬಲು ಬೇಗನೆ ಉಂಟು ಮಾಡುವನು ಅಲ್ಲೂಯ್ಯ ಈ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವಂತದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಹೇಳಿರುವಂತ ಮಾತು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಯಾವನು ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಚಿಕ್ಕವನಂತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾವು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ದೇವರು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಪ್ರವಾದಿ ಆಗಿರುವಂತ ಏಷ್ಯಾನ ಪ್ರವಾದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕವನಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಲ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಪನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಲ್ಪನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾ ಯಾರು ಊರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವ್ರು ಅಲ್ಪರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾರದವರು ನಾವ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಧೂಳು ನಾವ್ ಮಣ್ಣು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತವನು ನಾನು ಇಂಥವನು ನನ್ಗ ಆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ನನ್ಗೆ ಈ ಬಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತವ್ರು ಅಲ್ಪರಲ್ಲ ನನ್ ಚಿಕ್ಕವನು ನನ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮಣ್ಣು ನನ್ ಧೂಳು ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಅಲ್ಪರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಕೆಟ್ಟದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ತರ ಅಲ್ಪರ ತರ ತಮ್ಮನ ಅಥವಾ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ನಾನು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಲವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತರಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಧ ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಪರ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ತಾನು ಅಲ್ಪನು ಅಂತೇಳಿ ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿದ್ಯೋನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇವರ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನ ಮಿದ್ಯಾನರ ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಆತನ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಆರನೇ ಹದಿನೈದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯು ಕನಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೂ ಅನ್ನಲು ಗಿದ್ಯೋನನು ದೇವ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾನು ಅಲ್ಪನು ಕರ್ತನೆ ನಾನು ಕನಿಷ್ಠನು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಿದ್ಯಾನರನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನನ್ನ ಮಿದ್ಯಾನರ ಕೈಯಿಂದ ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಹೆಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನರ್ಸನಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ರಾಜನೂ ಅಲ್ಲ ಅರಸನೂ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಅಲ್ಪನೂ ನಾನು ದೇವರು ತಾನು ಅಲ್ಪನು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡದಂತ ಗಿದ್ಯೋನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಸ್ರಾಲ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರಸನನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾನರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗಿದ್ಯೋನನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮುನ್ನೂರು ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆತನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಗಿದ್ಯೋನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ತಾನು ಅಲ್ಪನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕನಿಷ್ಠನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆತನು ಭಾವಿಸಿದ್ರಿಂದ ಆತನನ್ನ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕುಲವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಲವನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಬೇಕು ನಾವೆಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡಿದ್ರು ನಾವ್ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಾವ್ ಅಲ್ಪರೇ ಸರಿ ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಇವತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಕಾಣಿಸ್ದು ಹೋಗುವಂತವ್ರು ನಾವು ನಾವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಹೊಗೆ ತರ ನಾವು ಈ ಹೊಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಗುಳ್ಳೆಗೆ ಸಮಾನ ಆ ಗುಳ್ಳೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬೋದಂತೆ ಆ ರೀತಿಯ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಇದೆ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾವು ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಪನು ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಂಪಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಂತರ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯಲ್ನ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೌಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವ್ರ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸೌಲನಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಮೇಲ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸೌಲರನ್ನ ದೇವ್ರ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೌಲನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪನಾಗಿರುವ ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್ ಕುಲದವನಲ್ಲವೋ ಬೆನ್ಯಾಮೀನರ ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನನ್ನದು ಕನಿಷ್ಠವಾದದ್ದು ನನಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿ ಅಂದನು ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವಂತ ಕುಲ ಬೆನ್ಯಾಮೀನ್ ಕುಲ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕುಲದವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಕುಲದವರು ಒಂದು ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಇವರ ಒಂದು ಕುಲನೇ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ನೂರಿನ್ನೂರು ಜನ ಮಾತ್ರನೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಅವ್ರ ಕುಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕುಲದಲ್ಲಿ ಸೌಲನನ್ನ ದೇವರು ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೌಲನು ಅರಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕುಲ ಅಲ್ಪವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತವನು ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಅರಸನನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗಿದೆಯಾ ಅರ್ಹತೆ ನನಗಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೌಲನು ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೌಲನ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಸೌಲನನ್ನ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಿದ್ಯೋನನ್ನು ಅರಸನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಗಿದ್ಯೋನನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಸೌಲನು ಮೊದಲನೇ ಅರಸನಾಗ್ತಾನೆ ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ಸತ್ಯವಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾಂಬೆಲ್ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಇದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ ದಾವಿದನ್ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೂ ನನ್ನನ್ನ ಅಲ್ಪನೆಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ ದಾಸಿಯರಾದರೂ ಹೇಗೂ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವರು ಅಂದರು ಯಾರು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರಂಥದ್ದು ದಾವಿದನು ಯಾವಾಗ ದಾವಿದನು ಮಂಜೀಶವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇರುಸ್ಲೇಮ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮುಂಜೀಷದ ಮುಂದೆ ಆತನು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ದಾವಿದನು ಆತನ ಬಟ್ಟೆ ಆತನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪಂಚೆ ಉದುರೋಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಆತನ ಕುಣಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ನಗಿತಾಳೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಅಲ್ಪರ ಮುಂದೆ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಾಗಿರುವಂತ ದಾವಿದನನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ದಾವಿದನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದ್ ಹೌದು ನನ್ನ ಅಲ್ಪನೇ ಸರಿ ನೀನ್ ನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದಾಸಿಯರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ನನ್ನನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪನು ನಾನು ಅಂತೇಳಿ ಆತನ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದು ಕರ್ತನಿವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಭಾವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ತುಳಿದಾಕ್ತಾರೆ ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರೇ ನಾವು ಅಲ್ಪರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯೋಗನು ಸಹ ಅದೇ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೋಬ ನಲ್ವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಸರಿ ನಿನ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಲಿ ಬಾಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವೆನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯೋಗನು ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅಲ್ಪನೇ ಸರಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆತನು ಸಹ ತನ್ನ ತಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಆತನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗಲತಿದ್ದವರಿಗೆ ಬಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತ ಅಂತ ಪೌಲ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗಲಾತಿ ಆರು ಮೂರು ಯಾವನಾದರೂ ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ದು ತಾನು ದೊಡ್ಡವನಿಂದ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವನು ಯಾವನಾದ್ರೂ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡವನು ದೊಡ್ಡವನೆಂಬುದಾಗಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅವನೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎರಡು ಕುರಿತ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರೆದು ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯೂ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಅಲ್ಪನಾದರೂ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾರಾದ ಅಪೋಸ್ತಲರಾದ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಜನರಿಗಿಂತ ಒಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಪೋಸನ್ ಪೌಲನು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಾನು ಅಲ್ಪನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತನಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಪರು ನಾವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವರು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ್ಲೇ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಅರ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಅಲ್ಪನು ನಾನು ಅಲ್ಪನಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನನ್ನ ನೀನ್ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಲ್ಪನಾಗಿರುವಂತ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚೋ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನೀನು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ನೀನು ಸರ್ವಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಕರ್ತನೆ ನಿನಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ಗೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವಹಿಸಿ ನೀವೇ ನಮ್ಮನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅಲ್ಪರೇ ಸರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪರಾಗಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀನ್ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದವರೇ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕರಗಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಜರೇತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ